Miškai dideli, taiga, medžiotojų namelis. Medžiotojai susėdė, kas valga, kas šautavą valą, kas miega, dalinas nuotikinim istorijom, kaip kas nušovė kokį trofėjų. Nu, jūs suprantate, atsidara tos trobelės duris, užein jauns medžiotojas. Sveiki, vyrai, sveikas, sveikas. Hebra, padėkit, einu pirmą kartą ant meškos, norėčiau nušauti. Gal kažkas žino, kur čia slepias ta rudoj. Nu ir viens įgulys Petras sako, aš žinau. Aš čia žinau tos visus keliukus, galėčiau padėti. Nu ir jie išėjo į lauką, supranti. Susidėjo visus tos šautuvus, įsipriešė veidą, užsidėjo kamufliažą. Nu ir tas įgulys Petras sako, klausyk tu, tu visą laiką eik iš paskos manęs, su šautuvu. Ir kaip aš pamatysiu mešką, aš tave pašauksiu. A gerai, gerai, gerai, gerai. Nu ir jie einčia, viens. Briekė, eigulys, tas išgala, eint, takeliais, viskas čionais, šakelės. Lužinėjai supranti, paukščiukai čiulba, eina, eina, eina. Ir žiūri, meška, vidury takelį. Tie būtų tik tai sustinga, tas eigulys. Ateik čia. Ateik čia. Ateik, bliot, čia tas medžiotojas iš galo. Nakui tu ją šauki. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.